Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais uma gameplay Bom rapaziada, estamos aqui no Red Dead na neve, mano Se liga, mano Nunca tinha visto Red Dead na neve, tá ligado? Eu vi esses dias aí porque eu tava gravando Tava gravando com meu amigo, mas ficou muito da hora, mano Bom rapaziada, bora lá então, mano Vamos pegar o nosso cavalo aqui, mano Vamos dar uma cavalgada aqui pra ver como é que tá a neve, mano Olha isso, mano Olha esse gráfico, na moral, mano. As folhas caindo do nada ali, mano. Que da hora, mano. Esse cavalo daqui não é meu não, mano. Esse cavalo foi trocado. Ah não, só mudei a crina dele. Cara, mano, que da hora, olha isso. Loucura, né, mano? Que que é isso? Ah, é uma planta. Caralho, mano, a planta toda fica tipo branca, tá ligado? No GTA ela não fica assim ainda, tá ligado? E no GTA ainda não começou a nevar, mas eu acho que provavelmente depois do Natal ia começar a nevar. Que loucura, mano. Mas da hora de tudo é andando de cavalo na neve. Eu quero ver um lugar mais, mais cheio de neve. Ali pra baixo deve ter. Por exemplo, ali, ó, mano. Tá tudo branquinho, mano. Olha as casas, mano. Se liga as casas. Opa, aqui tem um portão. Ai, que tempo, caralho, que da hora, mano. É isso, mano. Tirar uma thumb aqui, mano. Aqui. Aí. Tirei a thumb. Caralho, mano, que da hora, mano. Eu quero ver como é que tá na cidade, deixa eu ver. Mapa. Ah, cidade tem uma cidade pra cá. Vamos ver como é que. Vamos ver como é que tá ó, a cidade. Vou botar uns, uns take aí, rapaziada. Se liga, vou botar uma música de country aí. Mom and dad said, stay away from that boy. He is bound for trouble. then he got deployed. Do you remember when we jumped from those cliffs? I thought of that sometimes and wondered what if you are my first and final truth. When I lose my grip I hold on to you. I choose you in this life or the next. You are my first and final breath. A sudden loss brought you back to me we built a friendship, but that's all it could be. And time passed, but we managed to keep in touch. We could talk about anything, that's how it always was. I think that fate had a way of keeping us close. You are my first and final truth. When I lose my grip, I reach out for you. I choose you in this life or the next. You are my first and final breath. When you wanted more, I was afraid. You're my best friend. What if that all was to change? But you calm me down like you often do. You said we're good together, and you know what? It turns out that's true. are my first and final truth. When I lose my grip, I reach out to you. I choose you in this life or the next. You are my first and final breath. You are my first and my final trust. When I lose my grip, I reach out for you. I choose you in this life. Pô, rapaziada, já chegamos na cidade, mano. Parece muito um filme, rapaziada. Essa cena que eu vi um cavalo ali, mano, que tá solto ali um cavalo. Deixa eu tentar pegar ele. Ué. Volta, volta, volta, volta, volta. O cavalo tá solto, parado aqui do nada, mano. Eu vou pegar ele aqui. Ô, matou o cavalo, mano. Qual foi? É. Ah, deve ser um cavalo de alguém jogando... É, jogando online. Caralho, peguei alguém, mano. Consegui pegar o cara. Bora vazar, mano. Bora vazar, não, mano. Ah, não, mano. Tava tá, tão legal, mano. Beleza, vou ter que fugir agora. Mano, vamos ver como é que tá na cidade aqui a neve, mano. Pô, vou ter que vazar, rapaziada. Vou ter que correr aqui. Não vou ser procurado. Caramba, mano, que louco, velho. Olha isso, rapaziada. Na moral, mano. Sei lá, mano, parece muito filme isso aqui. Vou guardar a corda. Vou andar mais devagar. Não, mas não tão devagar assim. Que loucura, mano, na moral. Tá muito louco mesmo, mano. Dá mais uma olhada aqui, mano. Pior que eu nunca tinha visto, tá ligado, rapaziada? É neve no, no Red Dead. Só vi um, uma vez, foi em vídeo, tá ligado? Mas nunca tinha jogado. Aqui tem mais neve, Tem muito mais neve. Olha isso, mano. Olha, olha o vento da, do frio vindo, tá ligado? Quando tá muito frio assim, vem vento, tá ligado? Ó, tem um cara aí. Foi, mano. Ajudar o cara aqui do nada. Fala aí, fala aí. É. Either you can or you can't. Ain't no time to mull it over. put that evil eye on me. Mandei o cara se assim, nada do nada. Né? Do nada o cara veio pra cima de mim, mano. Que foi? Na moral, tá achando danadinho? To the river To the river we go Leave our worries on the shore and drift away on the river. On the river we know. Sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking. My worries just keep growing by the day. I need a moment where green and blue appear here to spin a rock and watch the ricochet to the river to the river we go E caramba, tirei do nada, mano. Mano, ficou muito da hora, tá ligado? Isso daqui na neve, mano. Na moral, mano. Rapaziada, eu vou tentar no próximo vídeo aí de Red 10, eu vou tentar caçar mais cavalo aí pra... que eu tô ligado que tem como caçar cavalo selvagem, tá ligado? E você poder pegar esses cavalos, tá ligado? Errei, errei. Era pra pegar o cara. Isso daqui foi mais pra... Caralho, caralho, calma aí, calma aí. Cavalo não sobe. Não pula isso aqui. Mano, caramba, mano. Eu vou sair daqui, mano. Eu vou pular aqui. Olha, olha que vista, mano. Na moral, mano. Olha essa vista do caralho. Na moral, mano. Olha essa vista do caralho. Ah, mano, para. <coughs> Essa vista aqui é muito comparada com o Parkway, né, mano? Parkway 4 aí. Não, Parkway 6, perdão. É muito, é muito parecido a, a temática de, de jogo, tá ligado? Mas o Red Dead ele é, era só cavalo, tá ligado? Não tem muito veículo. Já no Far Cry 6 ali já tem bastante carro pra andar, tá ligado? Mas é muito louco, é faroeste, né, mano? E eu fiquei, eu fiquei sabendo também que dá pra pegar barquinho, tá ligado, mano? Eu vou tentar pegar esse barquinho, mano. Ver como é que fica. E eu fiquei sabendo também que dá pra você pescar, mas tem que comprar a vara, tá ligado? Pra pescar tem um monte de coisa pra fazer, tá ligado? É muita coisa que é, o, o Red Dead ele é muito grande, tá ligado? É um jogo muito grande, dá pra fazer várias coisas. Será que dá pra fazer isso? Né? Ah não, só dá pra, pra ficar parado. Só dá pra ficar parado. Mas é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo aqui, mano. É só mais pra mostrar a neve pra vocês como é que tá a neve. Caralho, olha a fumaça da fábrica, mano. Que louco, mano. Pra mostrar como é que tá a neve, tá ligado, mano? Tentar dar um, fazer um clipezinho aqui, ó. Nesse trilho. Vem cá, cavalinho. Vem cá, cavalinho. Pode não, desgraça. <laughs> Vou tentar fazer um clipe aqui, mano. Fica com os take aí. much I wanna tell you, but I can't Words fall out of the sky and keep falling I can see both sides from where I stand And when you think you got it figured out at last Questions start to rise to the surface Tremors from a heart beating too fast inside I've held on to a simple fantasy That who we are and who E aí já é rapaziada, tamo indo nessa, tô indo nessa rapaziada Se você gostou mano, Red Dead aí É... Vendo, vendo, é... Como é que é? Vendo como é que tá a neve aí no Red Dead rapaziada Mano, tá muito louco, tá muito bonito também E se vocês gostaram dessa temática meio clipe, meio meio gameplay assim é muito da hora, tá ligado, mano? Porque dá pra mostrar um pouco mais de detalhe, tá ligado? Essa parada de clipe aí, de, de GTA, que eu tô fazendo no GTA, tá ligado, rapaziada? A gente consegue ter uma, mais uma noção de detalhe no jogo que a gente não consegue ver quando tá jogando, tá ligado? Por exemplo, essa parte aqui, ó, do cavalo, da luz batendo no cavalo, o cavalo tendo a sombra, assim, é muito louco, tá ligado? E essa parte a gente consegue ver a parte da grama, embaixo do, do trem, do trilho, do, trilho do trem, tá ligado? Você vê um monte de coisa, tá ligado? Como o cavalo anda, tá ligado? Mano, é muito detalhe, muito detalhe que, tipo, passar horas aqui só fazendo, só falando sobre o detalhe do Red 10, tá ligado? E, rapaziada, no próximo vídeo aí de Red 10 eu quero estar tá explorando mais o jogo. Vocês, rapaziada, gostam bastante também. Vivem pedindo pra mim jogar o Red 10. Mano, olha, olha esse lance da fábrica, mano. Nossa senhora, mano. Dá um arrepio, mano, só de olhar o jogo. Mas é isso aí, rapaziada. Mano, isso foi é, dando uma olhada na, na neve, mano, como é que tava a neve. Que eu sempre tive curiosidade de jogar, tá ligado? Eu só vi meu amigo jogando. É, porque ele quis gravar pro canal dele também, então eu vi ele jogando, mas eu não cheguei a jogar, tá ligado? Então, na próxima eu vou na, na caçada dos cavalos ali, que eu fiquei sabendo que tem como você pegar um cavalo é, selvagem, tá ligado? E botar no estábulo. Aí você tem vários cavalos, como se fosse uma garagem de carro, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Tamo indo nessa. Deixa o like se você gostou de Red Dead aí. Se inscreve no canal. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fui.